我是 p r s t e s s o r 张，今天呢很荣幸受到大学的邀请来做分享讲座。那这所大学呢是号称台湾楼梯最多、最容易迷路的大学，那就是台北明川大学。耶！ <laughs> 哎，事实证明了，我刚只是去上个厕所而已，我就忘记我的演讲厅在哪里了，我就已经迷路了。好，我们话不多说，Go Go！又是楼梯我刚刚在原本想说要下去，就下一下，又下到原来的地方啊！是哦。 听这个台日大不同，跟日本推荐景点的，有很多。就先。谢谢大家，非常感谢的一个文化， 就是饮料文化，那饮料上面呢，到底有什么文化的差异呢？像大家知道最近日本非常风靡透明的饮料吗？透明饮料就是说，日本的透明饮料反映着日本社会的黑暗。其实这个是一个很可怕的产品，因为对台湾人来说，哎，这个日本人总是有一些奇怪的噱头，那就是透明的饮料好像也没什么，啊，就是蛮酷的这样子，可能大家不会想很多。但是日本。 对这个透明饮料有它必须的地方，为什么呢？因为大家在上班或者是上课的时候，呃，日本人是不能够把有色饮料放在桌子上的，这点就跟台湾差很多了。因为像台湾人喜欢喝手摇杯，那通常手摇杯都是包装是透明的嘛，那你喝什么都看得一清二楚，连你有什么料都看得一清二楚，都对。但是日本人是不能够喝有色的饮料的，那该怎么办？就要喝这个透明饮料了。就其实这个是有一点。 病态吗？对，就是不是那么自由这样子。我听过一个一个实际的例子，就是说，呃，公务员呐，他在上班的时候喝了茶水以外的地方，他喝了咖啡，好喝了咖啡而已哦，他就受到 c l a m 就是抱怨啊，人家就投诉他说，哎，你们家的公务员怎么在喝有色的饮料啊？ 真的，实际上日本就会发生这样的事情哦。那最近日本呢，有推出了透明的咖啡，太厉害了！咖啡那么黑黑的东西，就有变成透明。呃，不晓得味道如何。好，下次我们去喝喝看。已经清爽如牛了。好，啊，再来结尾讲一下今天的感想。刚刚同学们都给我很多回馈，而且还有人说那个讲座内容很精彩、很有趣啊，都舍不得下课，想要一直听我讲下去。他都不想去上课。 好开心哦，耶！老千，很 <laughs> 今天很高兴认识名船的大家，今天很有趣，而且还给我那个伴手礼跟那个奖状，真的很谢谢，谢谢，谢谢。 <laughs> 好，那我们今天的影片都到这边啦，谢谢收看。那记得订阅我们的频道，按铃铛，这样我们每次有新的影片会通知你哦。喜欢我们的影片吗？喜欢就记得按赞、订阅、分享，欢迎留言给我们讨论哦。那我们还有其他的类别影片，请看，请看。那我们下期再见，拜拜。